Редактирование данных МТЗ – основная задача программы МТ-корректор. В программе реализовано несколько способов редактирования данных. Первый – удаление реализации. Рассмотрим кривую, где на нескольких реализациях присутствует помеха, которая искажает среднее значение всей записи. Для того, чтобы отредактировать данные, в этом случае нужно отключить, удалить искаженные реализации и затем пересчитать среднее. Отключая отдельные промежуточные реализации, мы отключаем данные для всех компонент сразу на всех частотах, хотя помеха присутствует только в некотором интервале, и данные в остальном диапазоне можно было оставить. В этом основное отличие этого способа от следующих режимов редактирования. После удаления искаженных реализаций пересчитаем среднее значение – Помеха отредактирована. Проведем редакцию этой же записи в другом режиме – редактирование по частотам. Для того, чтобы осуществить редактирование в этом режиме, необходимо перейти во вкладку «Редактирование данных» и выбрать «Редактирование по частотам». Теперь в основном окне на каждом графике слева появилась красная линия, которая указывает текущую частоту, с которой идет работа, Справа развертка по этой частоте. Внутри развертки отображаются все промежуточные реализации на этой частоте. Перейти на другую частоту можно, нажав стрелку вверху развертки или с помощью стрелок на клавиатуре. Для того, чтобы отредактировать данные и удалить искаженные значения промежуточных реализаций, необходимо выделить их с помощью инструмента выделения кругом, затем удалить, нажав кнопку «Удалить точки» клавиши Del на клавиатуре. Размер круга можно регулировать, удерживая Ctrl и крутя колесо мыши. Иногда удобнее воспользоваться функцией выделения прямоугольником для того, чтобы удалить отскочившие значения. Если нужно вернуть часть удаленных значений, необходимо зажать клавишу Ctrl и выделить нужный участок. Удаленные значения восстановятся. Для ускорения работы можно нажать кнопку «Автоудаление». Теперь выделенные значения будут сразу удаляться, в режиме редактирования по частотам удаление выбранных промежуточных реализаций происходит не только на отображаемых компонентах, но и для всего набора данных на текущей частоте. В этом его основное отличие от свободного редактирования, которое рассмотрим далее. процессе редактирования средняя кривая автоматически пересчитывается. Необходимо добиться ее гладкости, проводя редакцию по всем искаженным частотам. Если было удалено очень много значений, всегда можно вернуться к исходным данным с помощью функции «Вернуть все» и затем отменить выделение. Вернемся в окно «Работа с данными». В режиме свободного редактирования необходимо выделить отскочившие значения в основном окне и затем удалить их. При удалении значений на графике кажущегося сопротивления часть значений на соответствующем графике фазы раскрасилась в желтый цвет. Поскольку модули фазы – это две части одного комплексного числа, удалив одну, следует удалить и вторую. Для этого можно выбрать функцию «Заменить выделение» либо удалить значение вручную с помощью выделения кругом или выделения прямоугольником. Для ускорения работы опять включим автоудаление. Редактирование данных нужно проводить аккуратно, стараясь не удалить слишком много. В противном случае можно потерять часть полезной информации. После того, как будут удалены все отскочившие значения, можно пересчитать средние для получения гладкой результирующей кривой.